я закончила обучение в школе Wonderland, курс графический дизайн и иллюстрация. На курсе могу сказать, что мне все очень понравилось. Обучение проходило в программе Adobe Illustrator. А, преподаватель Ксения все очень хорошо Какие планы у вас на будущее, на сегодняшний день? Э, на, на будущее в планах учиться дальше, э, изучать, возможно, также продолжать обучение именно в этой школе. И хотелось бы, конечно, именно с этим преподавателем. Спасибо большое.